А это сика. Сика? Что такое сика? Я не знаю. Может, ну, Если это не плоская, значит это сика. Я думаю, не стоит, мне кажется. Давай запечем флешку. Ну, Что еще будет? Я не хочу пользоваться свободной флешкой. телефон нужен больше. нам. Maybe флешку из своего телефона. Женя почувствует, как это Thank <laughs> случае. Я... Сашка, ты не